ነው የወሰድከው? ይሁን ሀምሳ ብር ማን ይወሰድ? ላይ ሰው ቆሟል። ሌባ እኮ ነው ሌባ። ሸወድን። አሁን ብሬን አምጣ ልጄ ልጄ ደግሞ ምን ሰራ? ፓራምፓ ዱላ ላይ ሹፍርና ጀመረልሽ። ከገጠሩ ለአዲስ አበባ ተሳፋሪ ይዤ እየመጣሁ የሆነ ከባድ ዳገት ላይ የኋላው ግራ ጎማ አይነቀልም። አሬ እጅ አላመጣውም አልኩኝና በመስኮት እጄን አወጣሁና የተነቀለበትን part ወደ ላይ ከፍ አደረኩትና በሶስት እግር አዲስ አበባ ገባሁልሻለሁ። <laughs> እንዲህ ተነዳ። <laughs> ወይኔ ቆይ መጣሁ እንዳይደብሽ ትሎች። ኧረ አያሳስብም ናቲ ሉአል እንዴት ነሽ? አለሁኝ። አንተ ግን ሰው ነክ እንዴ? ምን አደረኩ እንዴ? ሰው አይናፍቅህም እንዴ? ኧረ እኔ ላግኝሽ ሞክሬ ነበር። ደግሞ ስደውልሽም ስልክሽ አይሰራም እኮ ለዛ እንዴ ስልኬ ቢበላሽ ቤቴን አታውቀውም እንዴ? እሱንም አውቀዋለሁ። ያ ሁሌ ወንድምሽ ስለሚኖር ስልክሽ ታዲያ ምን ሆኖ ነው ግን? ተበላሽቶብኝ። ሁሌ እኮ ነው ማሰራው፣ ግን ይበላሻል። ታዲያ original ቀለም ላገዢው። የት? ሄይ ሄይ ነው ከሄ አንቺ ዶማ ሄ ሞባይሎችን ነው እባክሽ ምጭ። አዎ ሄ ሞባይል ሁሉም እቃ original እቃ ብቻ ነው። ከፈለግሽም ላፕቶፕ አለ፣ ቲቪም አለ እንዳለ original። ደግሞ የአንድ አመት ዋስትና ስላለ አሪፍ ነው። እሺ እና ዳይሬክተር በጣም ብዙ ፊልሞችን direct ያደረኩት ማለት ነው። ከተማ ውስጥ ስሜን ከጠራሽ ሁሉም ሳያቀኝ ሙሉ ኢንዱስትሪውን የ art ኡን ያስኩት እኔ ነኝ። ግን ምንድነው ማላየው ሴቶቹ ላይም ሆኖ መተወል። አሁን ለምሳሌ ፊልም ላይ በስለት ይወጓቸዋል አይወቁም። እኔ የምናድድ ምንድን ማድረግ ያለብሽ መወጋት። ይሄ ብታመምስ ብሞትስ ማን የተወጋው? ገጸ ባህሪ ነው የተወጋው። አሁን እኔና አንቺ ገብተን የምንለማመደው scene አለ አይደለ? እሱን scene ስንለማመድ ገጸ ባህሪዎቹ ነው የሚያደርጉት እንጂ እኔና አንቺ አይደለንም። እንዳይመስልሽ ይሄ ነው ትልቁ ውስጥ እኔና አንቺ አይደለንም የምናደርገው። አሁን እጅሽ ነው ያዝኩሽ እንደዚህ። አሁን እጅሽ መያዘሽ ማን ነው? አሁን እኔ ነኝ። ዝም ብለሽማ character ሯት ደግሞ I think እዚህ room አላቸው መሰለኝ አራት መቶ ምናምን ነው የሚሉት። ብር ችግር ደንበኛ ነኝ ደንበኛ ነኝ ያልኩ ምንም ሳይኖር በባዶ ምንም ሳይኖር በባዶ ወደ አዴ ኤክስ ትደገም በተባለችው ቅዳሜ ምን እያረክ ነው? ጭራሽ ትደገምም ተብላለች። ምን ነው ፋይናንሻል ክራይሰስ አጋጠመ እንዴ? ቢበርደኝ እንኳን እጄን ኪሴ አልከትም። ምክንያቱም ምንም የሚያሞቅ ነገር የለማ። እፍኝ ለማትሞላ ህይወት ትጨናነቃለህ እንዴ? ለምን ከሰው አትበደርም? ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል። <laughs> ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል። <laughs> እዛ እላይ ካለው ሱቅ አምስት ሺህ ብር ተበደርኩ። እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም። እዛ ታች ካለው ሱቅ ሶስት ሺህ ብር ተበደርኩ። እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም። እዛ እዛ መሀል ካለው ሱቅ ሶስት ሺህ ብር ተበደርኩ። እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም። ከማን ነው ስማቸው? ከእትዬ ማኒ ፍራሽ ሶስት ሺህ ብር ተበደርኩ። እትዬ ማኒ ፍራሽ ሞቱ አልሞቱም። ካርተሪክስ ወዳጄ ነህ ብዬ የችግር ጊዜ ደራሼ ነህ ብዬ ካንተ አምስት ሺህ ብር ተበደርኩ። ካርተሪክስ ወዳጄ ሞተ አልሞተም። የሁሉ ሰው ከሚሞትማ አንተ ብትሞት ይሻላል። አንተ እንዴት ነው የሚነደው? በእናትህ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ የምትተጣጠፈው? ሸለመጥማት ያዝን ካንተም ብሎ አገዝ ከርካሮ ያንቱ ቱ ወይኔ በና ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ እስቲ ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ እንዴ ዳር ያዝ እንዴ ዳር ያዝ አረ ዝም ብለን እኮ ነው የምንሰዳደበው እዚህ እኮ አላወቀም እንዴ እንደ ፈረንጅ ነው እንዴ የተለመደ ነው ምንድነው አዲስ ነገር የሚያደርገው አረ ውሸቴን ነው ወንድሜ guys አሁን የማወራው ነገር ትዳር ላላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ትዳር ለምትይዙ ሰዎች ይህን መናገር እፈልጋለሁ በጣም ቅር ያለኝ ነገር ስለሆነ የኢትዮጵያ ባህል ወዴት እየሄደ ነው? ባህላችን የኢትዮጵያ ባህል የድሮ ባህል ደስ የሚለው ባህል የት እየሄደ ነው? እስቲ የድሮ አባወራ ሲገባ ቤት ውስጥ ሚስትየው ምግብ ሰርታ ምግቡን አቀራርባ የባሏን እግር አጥባ እንደዛ እንዲህ የምታዘጋጀው አሁን እኔን ተመልከቱ። ልክ ከስራ ቤት ስገባ ምግቡ ተሰራርቶ ምግብ በደንብ ቀርቦ እግሬን በምቋት አጥቤ ማሳጅ ተደርጌ እንዴ ወይ በጊዜ መጣች። ምን ያረከ ቲክቶክ እየሰራው አሁን አጥባ ደርስም እንዴ እያጠብኩ ይሄ እያለቀ ወጡን እያረረ ነው ያማሰልከ። አረ ነው ጨርሻለሁ። ምንም አሁን አሁን ገና ነው ሽንኩርቱ የሚከታተል። ትሄጂ ነው ተመልሰሽ? አልሄድም። እሺ ቁጭ ቁጭ አዘጋጅልሻለሁ። እቺን ጨርስ አንቺ እንደዚህ ልጁ የምታሳቅቁም ፋስ ይሸታል። ኖር ነገር ነው እንዴ? ይኸው እና ይሸታል። አሁን ዲማታ ወይ እንደዛ ከሆነማ ለብሳኔ ጭንቅ ብሎ ነበር እኮ ተገደድኩና አየኋትና ተመቸችኝ። ቆንጆ ናት። አላናግራት ፍጪው ፍጪው ፍጪው እያልኩ ሄድኩና ሀይ አልኳት። ስርዓት ያዛለች። እንዴ እናት ተመችተሽ ነው ስርዓትን ያዝ gold digger prank እናደርጋላችሁ እያላችሁ ለምትጨማለቁ ሰዎች ማለት ነው። ሲጀመር ፊት ከያሹ አገርፍ ነው የሚመስለው አባቱ። ሲቀጥል ደግሞ ተቀጥረህ የምትሰራበትን የራይድ ቪትስ ይዘህ ሴት ልጅ prank ማድረግ። የትኛው የአዲስ አበባ ሴት ነች በቪትስ የምትታለለው? በጥፌ የመታች ልጅ እንደውም በጣም ጥሩ ነች። እኔ ብሆን ግግህን ነበር ማስቧጥጥ። ሻንጣ ራስ ኧረ እባክህ እዛ እመጣለሁ በቃ ችግር ይኸውልህ መብረቀ ዝናብ በቃ ቆይ ቆይ ጃኬት ደርብ የመጣው እሺ እሺ ጃኬት አድርጌ ልምጣ እንዴ አሁን ይዘንባል ነበር እንዴ ቆይ ኧረ በስመ አብ ወርቄ ልምጣ ኧረ ወይ አስንበው ወይ ፀሐይ አድርገው ነገሩ ፀሐይ ማድረግ አይችልም ጃኬቴን ማለብስ አሁን ለሚያዘንበው ነገር ስም አልጠራውም። ጎሽ የኔ ተላላኪ ደግሞ ዬ እንዴ ደግሞ ማን ገዛልህ? አሽብና በየሰጠሽኝ ከዛ አንጅብን ማንጃሻይልኝ እሺ አንጅ በጀ ምን ይገዛል ስለው ልኮ ሰጠኝ እኮ በኔ መልስ አንጅ በጀ እኮ ምንም አይገዛልሽም ብዬሽ ነው። አሀ እንዲያ ነው አምጣ ይልኩብኝ። በቃ ለሳሚ ምሳውን ስጪው። ከቤት ከወጣ ንገሪኝ፣ ከቤት ከወጣ ንገሪኝ። በቃ ሰላም ዋሉ። እማዬ ደህና ዋሉ፣ ደህና ዋሉ። በቃ ሳሚዬ፣ ሳሚ። አቤት። ምንድን ነው? አቤት። ምንድን ነው? አንተና ሳሚ እንደ ሰዓት ደረሰ እኮ ምግብ አትበላ። በቃኝ፣ በቃኝ። በላም እኔም እኮ ስላልበላው አብረን እንድንበላ ብዬ ነው። ምን ታስባል? ስነሳ እበላለሁ። በእውነት አለምዬ፣ ስነሳ እበላለሁ። ያመጣለሁ ከፈለክ ገብርኤልን እንደው ይሄ ቁልፍ የት ነው እያልኩ ጦሳጴ ፈጣሪ እውነቴን ተቀብላት እባክህ። ይኸው ግማሽ መንገድ መጥቻለሁ። አንን ጎረምሳ ነው ነው ጎደ የኔውን የኔው ልጅ ለ ሳሚ አንተ ነህ የኔው ለ ሸለምን ማለት ማለት ሲ አንድ ላይ ቁም። አንተ በል መጀመሪያ ሸመርምጣ በትክክል ይበላ። እሺ በላ በላ በላ በላ ምን ሸለምጥምጣ አንተ በለው በትክክል አንተ ለስ ሸለምጥማጥ ሸለምጣጥ በል ሸለምጣጥ በል ማቲ በል ሸለምጣጥ የቱ ይሻላል? ሸለምጣጥ በላት ሸለምጣት በልስ ሸለምጣት ሸለምጣት በልስ አነ እማ አቤት ድኝ በር ላይ እየጠበቀችኝ ነው። መውጣት ትችላለሁ? አይቻልም እኮ ማሚ፣ የምንሰራው አሳይመንት አለን። <coughs> አሁንም አይቻልም። ሁሌ ቆይ እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን። በቃ ስለምቀና እኮ ነው። ደግሞ ቆየሽ አንቺም ሳንኳኳ እኮ። ታዲያ ምን ላድርግ? ፌ ምን ላድርጋት በለኝ። እኔ እንድታምለኝ ነው የምፈልገው። እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን። እስቲ ጎረቤት ራሱ ምን ይላል? እሱማ እውነትሽን ነው ፌ በቃ ፌ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ አንተ ላይ ሌላ ወንድ እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ትጠረጥረኛለህ። ሲጀመር አውቃለሁ። በቃ አሁን ደግሞ ለእኔ ቦታ ሰተሽ በቃ ከዚህ በኋላ በቃ የማስተካክለው ነገር የመጣ ነው ከማብራት ኃይል የእናንተ ኬብል በ ground ሬደው በላይ እማዬ እጮኜ ከአረብ ሀገር መጣች። شكرا mother። አይ አትሙት ያለው ነፍስ። ቆይ እኔ የምልህ ደላላ ነው የሚያመጣልህ? حبيبتي ጉድ ፈላ። እቺ ማለት ታጠባ መሆን አለበት። حبيبتي እናተ ተጫዋች ናቸው። ግን ቆይ የሁሉ ውፍረት ከምን የመነጨ ነው አንቺ لا لا mother ሩዝ ኗ ለእናንተ ማምጥቻለሁ። አንተ ነህ የምትሸከማት ወይስ እሷ? እች እኮ በትራክተር አትነሳም። خلاص ምን ማለት ነው mother? እየተሳደቡ ነው? አይ እየመረኩሽ مافي مشكل በስፖርት አጠፋለሁ። ይኸውልሽ የእኔ እናት ልጄን ሳደፈጥጭው ቶሎ ውጪ። ኧረ እማዬ ይቺን እንኳን በሰላም አሰናብቻ። لا لا حبيبتي እንዲሁም ወጣለሁ። የህዋን ያከልቢ ስድ አሮጊት ሲያስጠላ። ወይኔ በቤተሰድብ አዎ፣ አሁንማ ተኛላችሁ። እሱን የቀራችሁ አንተ ነይ፣ እችን ቀምሰሽ ሂጂ ነይ። ሽንታችን ሲመጣ ሽንት ቤት የምንሄድ ከሆነ አራችን ሲመጣ ለምንድን ነው አር ቤት ማንሄደው ጀመረው ደግሞ ይሄ አባቴ። አንቺ እኮ ታስቢያለሽ እኮ ዝም ብለህ ጭንቅላት የለሽም እንጂ እኔስ አማን እኔስ ባዲ አንቺማ ጭንቅላት አለሽ አባቴ። እሱን ነው ብለው አየሽ፣ አታስቢም እንጂ አዲስ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ለቀንላችኋል። link ኡ bio ላይ ያለ subscribe አስባችሁታል ግን በ normal ፍርፍርና በጥብስ ፍርፍር መካከል ያለውን ልዩነት። አሁን ለምሳሌ አንድ ምግብ ቤት ትገቡና ማለት ነው normal ፍርፍር ስታዙ አርባ ብር ሀምሳ ብር ምናምን ይሏችኋል። ልክ ጥብስ ፍርፍር ደግሞ ስታዙ ማለት ነው ራሱ ፍርፍር ላይ አምስት ፍሬ ወይም አራት ፍሬ ስጋ ጣል ሊደረግበትና መቶ ብር ምናምን ይገባል። የምር ግን ምን አስባችሁ ነው በፍሬ ነው አስር አስር ብር የምታስከፍሉ? ይህ ሆስፒታል በቃ patient ጠፉ አይደለ ዶክተር? ሰባ ቁጥር ላይ ያለው patient እንዴት ሆነ ግን? ምን ሆኖ የተሳሳተ መርፌ ወግቼ ነው እንደ ሞተው? እቺ ስምንት ቁጥር ላይ ያለችዋ ሴትዮዋ ምን ነው እቺ ጉሮሯን ታማ ሆዷን ጉሮሯን ነው እንዴት አመመችው? እናንተ ለምንድን ነው በደንብ አርጋችሁ ማጽፉት? መጽሐፍማ ተጽፎ ነበር። አንተ ማንበብ አትችልም? ዶክተር ደግሞ እኔ እኮ ማንበብ እንደማልችል ዶክተር ይሉት እኔ እስከ ሶስት እኮ ነው የተማርኩት። ቁጥር ላይ ያለው ስፔሽንት ሞቷል። ማን ነበረ እሱ? እንዴ ያለቃችን ልጅ እኮ ነው። የሆስፒታሉ ባለቤት እኮ እንደዚህ ቦታ አልሰማ ቁጥር አዲስ ሰማ ቁጥር ነው እንዴ? ምንም አልሆንኩም። ትንሽ ትንሽ ከሉል ያርግዤ ነው። ትንሽ ከሉል ያርግዤ ነው። አንቺ ሴትዮ ያምሻል እንዴ? አረ ብዙ አያመኝም። ደህና ነኝ። ጸበል እየጠጣሁበት ነው። ለምን ጥይት አትጠጭም? ይሻላል። አይ ጸበል ይሻለኛል። ሳይ ሉሌን ሀይ በልኝ። በይ በይ በይ በይ በይ በይ ማሙሽዬ፣ ውጪ ምን አየህ? ውጪ ምን አየህ? kissing አላየም አላየም ማላየምሽ ይኸው ያየውን ነገር ለአንድ ሰው ጥፍሽ እላለሁ ብትይ አንገቱን ሲጥ አድርጌ ትንፋሽን ነው የማሳጠረው። ቶሎ በይ በትንሽ ጊዜ ውስጥ አስር ሺህ flower flower አይደለም flower አይደለም follower ማግኘት ይፈልጋሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲያውስ ምን ያደርግሎታል? ትርፉ ስቃይ። ይኸው እኔ አስር ሺህ ደረሱ። ቀጣይ ምን ል post? ምን ይመቻቸው ይሆን? ይሰርቡኝ ይሆን? ምን comment ጻፉ? ትርፉ ይሄ ነው። ነበረ ወይኔ ምን ል post? ትቻለ ብቻ እንታውራለን። ዛሬ ምን ል post? ዛሬ ምን ል post? ዛሬ ምን ል post እያልክ መንገድ ላይ ይቅርብህ። follow ይህ አስር ሺውም ይቅርብህ። ግን follow አድርጉኝ። ቆማችሁ መሰለኝ stuck አረጋችሁ። አየህ stuck ያደረጉብህ ይጨንቃል። ከዛ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ትሰራለህ። እነሱም ያሉ follow አረጋሉ። ደስ የሚሉት አው አው ይላሉ። ገረመኝ ይላሉ። አብሮ አደጋችሁ፣ አሪፍ ቤት፣ አሪፍ መኪና፣ ጥሩ life ይኖራል። እናንተ ግን በዛ life ኡ የምትቀኑ የምትበሳጩ ከሆነ ራሳችሁ መጠየቅ ይኖርባችኋል። ይህ ልጅ ይህን ሁላ ንብረት እስከሚያፈራ የት ነበራችሁ እንዴ? መርፌ ያሰጠም መርፌ ቢጠፋ መድኃኒት አታበለው? ይቀላል ነገር እኮ ነው። በቃ መርፌ ይህ ልጅ አጣ ይነት አርግልኝ መድኃኒቱን የሆነ ቦታ ትሰጠዋል። ኧረ የምን ወተት ነው? በሻይ ትሰጠውና ከአንተ ጋር ድድም ሲያሰጣ ይውላል። ምን ልታዘዝ? ምን ይምጣ? ምን ይምጣላችሁ? ማየ ምን አለ እስቲ ጥሩ ጥሩ የሚባል አይነት በርገር ይሁና ማየ በርል በር ተው፣ እሱን እሱን ተው፣ እሱን ተው። ኬክ አምጣለን ለሱ ሂድ ሂድና ምረጥ፣ ሂድ ምረጥ። ችግር የለም ከምር ችግር የለም። ዝም አንዱን ዝም ብላ አምጠው፣ ዝም ብላ አንዱን አምጣ። ባል ነገር የለም። ሂደ ምረጥ። ና ና እጁን ያዝና ያሳየህን ይዘህለት ነው። አብራችሁ ተነስ ተነስ። በዚህ እሺ እሺ፣ እችን አድርግልኝ ባባዬ። እቺ ከላይ ያለችው ነው እሷ አሪፉን መረቅ ጭርስ አድርገህ ነው የምትነሳ። ይኸውልህ ብታስተርፈው፣ ይኸውልህ ቁጭ በል በቃ ያመጡለታል። ለእርሶ ምን ይምጣልዎት? የሚጠጣ የሚበላ ምን ምን ይምጣ? ቢቀርብኝም እኮ ችግር ይኸውልህ፣ የበላሃትን ትናገራለህ። ቤት ስትሄድ ለአባት ተናገር፣ ብር ታበጣታል። ዘጠኝ ጥብስ አምጣልኝ፣ ሁለት ማካቶ ጥብስ ጥብስ ዘጠኝ ጀምር፣ ሌላ ወይ ደግሞ አምስት ክትፎ። አዳር ነው ዛሬ ዕቃ የምታጥባት አዳር። ማዘሯ እንዴ፣ ለምንድን ነው ዛሬ በጊዜ የመጣኸው? ናይስ ኩዌሽን። በትምህርት ቤቱ አይኪው የሚጠይቀውን ጥያቄ ማንም በትምህርት ቤቱ ያልመለሰውን ጥያቄ ነው መልሼ መጥቼ ያኮራሁሽ። እሺ ምንድን ነው ጥያቄው? ባለፈው የትምህርት ቤቱን ዳይሬክተር ማን ነው በድንጋይ ወርውሮ መላጣውን የመታው ብለው ጠየቁ እና ምን ብለህ መለስክ? እኔ ብዬ መለስኩ። ወይኔ ሳምባይን፣ ወይኔ ሳምባይን በምን አባቴ ለበላ ምላሽ እዚህ ቁጭ ብላለ። አንተ ስንት ነገር ተፈጥሮ ምን ይፈጠራል? እኔ የማላውቀው ነገር ፈጥሯል እንጂ ታይ ሰፈር ጃምባልጃ የሚባለው ምን ይመጣል? ይሄ አሁን ስመጣ 35 ሳንቲም ይወሰደብ ምን 35 ሳንቲም ማለት እኮ ደጃችሁ ቤት ከጧት እስከ ማታ አሊያም አዳር የሚያዝናና ነው። ይገርማል እንዴ ኮነሪልን እኮ ቀጥቅጧቸዋል። የቱ ጋር ነው? የቱ ናት? የቱ ወደ ታች ነው። በአንድ መርከብ ላይ ሁለት ካፕቴን ኖራ ያውቃል። ያዝ መጣው ይጠብቅ ብትወደድ ጆምቤ ማን ነበር ስሙን ያልከኝ? ጃምባልጃ። እውነቱን ጃምባልጃ አልቻልኩት። ታውቀኝ ነበር እኮ እንኳን ላንተ ቂጡን ላጣለ ድሩ ለአቦይቱም እንደማይመለስ ጆምቤ ሲፈነጭበት የነበረው ሰፈር ጃምባልጃ ተቆጣጥሮታል። ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ እዛጋ ቁጭ ብላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ በላንዴ ዴ በላንዴ በላንዴ ሽክ ብያ ስወጣ ዘንጬ አይታይ ለማማለል ወደ